mishinga beni nawe na mwana wao bini mwana mwana tu walolo kama nipeleke shuleni sema ndio na mtoto nipeleke tuli familia a b i n e b i k w i familia chose niho m u k i b apana ndonge tentu m b a t o wana p a n a c h o m b e l apana c h o m b e Ever since mom died, he's been drinking alcohol and all that. Unatoa kamera utatuma umele shena mabigi msengi hata. Bali mafa sikunga na kwanza nikongoza. Alisakai hmm? siwe nikamwambia sikupendi. Ah, mimi mimi yana mimi mimi mimi mimi hata mimi mienda mali mashine uno. Mama wewe mishinda wewe mishinda wewe kama mishinda wewe. Unaona kuata hivyo kabisa. Moja au akili ndio mmoja. Yaani uchoelewa. Ubona bainisha na ubona nini? Chilabi. muungano ibihugu mheshimiwa Solomon Ndemanga Mareni njue mheshimiwa bi Arasta umeona vitu ntivi au ya manga sana ntivi tu sambwa vitu ntivi sio sawa hivyo mwenzako anakaa na kazi kule huko mitani mitani